오씨. 오씨. 나온다. です。 我去。我开 别笑了！你，我没事的。哎呀！是。别停了。是。哎呀！来，嘿，你什么？ 二十了，四十了，去，左，撤，撤，来刀子，来哎呀，来刀，去，去。 shit. <laughs> Gracias.

슬 어, 이드 어, 어. 어,